포항에서 지진이 발생한 것으로 기상청이 쓰나미 경보를 제대로 알려주지 않아서 인명피해가 羽田空港の欠航による経済的損失よりも安全を優先するためのやむを得ない措置として全便欠航とし巨大不明生物としか故障しようがありませんが 怪我をしないように身を守ってください落ちてくるもの倒れてくるものなどからは離れてください地を向けてまいります大きな津波が迫っていますまもなくあ捉えました、えー、大きな津波が2波3波に